Когда дать пацанам посчитать потери Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливаю лид поцелуй на шее Эй, эй, капли дамба Правда назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стелю на гаяк Мог тебя взять, но ты не моя Когда дать пацанам посчитать потери Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливаю лид поцелуй на шее Эй, эй, капли дамба something